ごげん悪いよ望月ひまりだよ前回の動画でひまりをウィキペディアに載せてほしいって話したの覚えてるあの後ウィキペディアにひまりの記事ができて下に口内炎ができているかのようなろれつの回ってない喋り方をするなんて書かれたりもしつつ記事はちょっとずつ充実してたんだけど記事が消されましたあーあー キペディアでひまりのページを開こうとするとひまりが所属する株式会社ユニクリエイトのページに飛ばされるようになってるの。うん。 側でエゴさしてみたんだけど情報源優位な言及うにゃほにゃほにゃとなんか要するにひまり以外の人がひまりについて書いたりしてるものがないとダメだよみたいな感じみたいゆにちゃんは雑誌に寄稿したり本に載ったりしてるから OK なんだけどひまりはどこの本にも載ったことがないからひまりの存在はひまりのツイッターとひまりチャンネル初の MP4 と JPEG でしか確認されてないから 突破にインタビューが載ったこともあるけどあの時はあのゲット陣名乗ったりしてたからってことみたい助けてコウサギちゃんいやメディアコウサギちゃんマスメディアコウサギちゃんマスコウサギちゃんひまりをインタビューしてひまりについて書いてお問い合わせはこちらです対象と無関係な信頼できる情報源から優位な言及があるアイドル望月ひまりの誕生を よろしくお願いしますあひまりの画像を Twitter やブログに掲載するのはご自由にどうぞ勝手にひまりグッズを出してお金を稼いだりはしないでねあとは潜在写真を大量に撮るので使ってくださいにーこういうポーズ撮ったらなんかアイドルっぽい雑誌のインタビューとか書けるのかなこう600万円とかしたアイドルとか言って特集されちゃったりして。 かやだ今一番あなたに近いアイドルみたいな 1080p <laughs> で画質にして切り抜いてねミュージカル風ひまりの600万を溶かした動画は広告で出してないと伸びると広告にまた出したんだろうって疑われるぞひまりはよくメイド喫茶で にゃんにゃんとか、ポーズしてたな動物の真似すりゃいいと思ってるところ、全然成長してないのあやまり。はい、ここでスクショ。昔こんな写真撮ったな広前道、どのくらい売れたっけな店長元気かなフィリップ・モリス知ってた先輩今はラープってんのかな600万円とかした動画また報告出してるんだろうとか 家具の匂いが好きって言ったのは店長の指示なんだろうとかそういうの言われるのやだなこれで仙台写真は足りるんじゃないウィキペディアにも載せていいぞこれぐらいかなメディアの方からの連絡待ってます望月ひまりでしたまたねチャンネル登録よろしくねお願いします チャンネル登録してねしてねよろしくして。